Wait, where the fuck is it? Oh my god, it just- Ah! Wait, what the fuck? Oh my god! Ah, fuck, wait, where is it? Mama! <laughs> Mama! Mama! Mama! Mama! 大きい雲、大きい雲、怖い、怖い、怖い。怖い。Oh <laughs> oh my god! うん、マジ、天井から、ふしゅーって下がってきたよ oh, <laughs> I don't know where it is! I think it landed on my foot. どのぐらい大きかったの No, 本当に、it was so big. どのぐらい No, マジで。はじ it was like, I've never seen something that big before. そんなに大きかった本当に大きかったよ。いたいたいたいたいたいたいた全然大きくない It's so で big! ママ取ってあげるだってだって、大きいじゃん。全然大きくないママ怖い。ママこの、be careful, mommy! <coughs> ママいつもよく見る 殺したん殺しちゃダメやんどうせよ外に出さんと殺したんいやちょっとちょっと足が取れたけど What the fuck mom かわいそう I feel so bad Oh my god mom Spiders are supposed to have fucking six like not five